Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Sof Ahmad Kita lagi tunggu burung Haha Wah. Tuh. Wah, Asik loh kalau tunggu burung. Apalagi ada temennya. <laughs> Burungnya suka jajan. ha ha, hey, ha. Kalau jam segini burungnya itu mulai pada datang biasa mau tidur dia biasanya tidurnya di ya di padi-padi ini ha ha ha ha ha ha ha Ha. Hey. Wah, mantap padinya. Hai. sini teman-teman kalau mau nunggu burung sama saya <laughs> jangan lupa ya subscribe nya tonton terus